Peligros de la estepa cibernética. El Internautus novatus. En el corazón de la actividad urbana se encuentra una presa acostumbrada a la ciudad y desconocedora de ciertos peligros, el Internautus novatus. Esta criatura pasa la mayor parte de su tiempo en las calles, y habitualmente tiene una edad adulta cercana a los 60 años. Esta vez hemos cazado a un espécimen más joven. Como cada mañana de su rutina diaria, se dispone a leer sus correos. Mientras tanto, acechando desde la distancia, se encuentra nada más y nada menos que el cazador Homo Jacus Anonymous. Este despiadado cazador ha desarrollado un método de caza que le permite sustentarse a costa de presas fáciles. Al Internautus Novatus le sorprende un curioso mensaje difícil de rechazar. Ha resultado ganador de 2 millones de euros. Este método conocido como phishing contiene las siguientes características. Una suculenta recompensa, una petición de datos, poca información del receptor y posiblemente fallos ortográficos. Parece que la presa ha picado. Acaba de perder sus fondos bancarios. Otro victorioso día para el Homo Hacus Anonymous. No seas presa. Infórmate.